Cada um de nós tem desejos, nossa própria lista de sonhos e anseios. A criação pode ter seu próprio projeto para nós, mas nossos desejos pessoais não podem ser facilmente ignorados. Eles podem ser extravagantes ou mundanos, ambiciosos ou triviais. Pode ser que eles sejam inconvenientes, podem ser pessoais demais para compartilhar, mas eles são nossos e, para nós, eles são reais, são preciosos, eles são urgentes e profundamente significativos. Aqui está uma rara oferta de Sadhguru, um místico que incorpora a sabedoria e a clareza de uma profunda realização. É uma oferta que possibilita a cada um de nós de nos tornarmos nossos próprios alquimistas, que nos empodera a transformar desejos há muito tempo estimados em realidade. Sadhguru oferece isso com a intenção de que, uma vez que esses desejos forem alcançados, nós nos voltaremos para o objetivo maior de nosso bem-estar supremo. Meditação Chit Shakti para a paz. Chit Shakti. Be the maker of your own destiny. Chit Shakti. Seja o criador de seu próprio destino. As humans, all that we have created is just a manifestation of our minds. Como humanos, tudo o que criamos é apenas uma manifestação de nossas mentes. So the most important part of creating what you want is to first manifest it within the mindscape. Então, a parte mais importante de criar o que você quer é primeiro manifestar isso dentro do campo mental. What is powerfully established in the mindscape is bound to find manifestation in actuality. O que está poderosamente estabelecido no campo mental está destinado a encontrar manifestação na realidade. Chit Shakti meditations are tools to create what you desire in the mindscape and in turn in reality. As meditações Chit Shakti são ferramentas para criar o que você deseja no campo mental e, por sua vez, na realidade. A way of creating and manifesting what you really care for in your life. Um modo de criar e manifestar aquilo que realmente lhe interessa na vida. May you know the power of being the master of your own destiny. Que você conheça o poder de ser o mestre de seu próprio destino? Keep your hands and legs uncrossed. Mantenha suas mãos e pernas descruzadas. Place your hands upon your thighs, facing upward, loosely placed. Coloque suas mãos sobre suas coxas, viradas para cima e relaxadas. Close your eyes. Feche seus olhos. Sit comfortably. Sente-se confortavelmente. Take a deep breath and as you exhale, relax into it. Inspire profundamente e ao expirar, relaxe nessa expiração. Take another deep breath and as you exhale, relax even more into it. Mais uma vez, inspire profundamente e ao expirar, Relaxe ainda mais nessa expiração. Take one more deep breath. This time, the relaxation should be total. Inspire profundamente mais uma vez. Dessa vez, o relaxamento deve ser total. Now, tense your feet. Your feet alone. Agora, tensione seus pés, somente seus pés. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Relax. Relaxe. Now tense your calf muscles, calf muscles only, above your ankle, below the knee. Agora tensione os músculos da panturrilha apenas os músculos da panturrilha, acima do tornozelo, abaixo dos joelhos. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Relax. Relaxe. Now, tense your thigh muscles. Agora, tensione os músculos da coxa. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Relax. Relaxe. Tense your hip and stomach muscles. Tensione o quadril e os músculos do estômago. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Relax. Relaxe. Now tense the muscles on your chest, shoulders, Agora tensione os músculos do peito, dos ombros e de suas costas. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Hold the tension. Mantenha a tensão. Relax. Relaxe. Tense both your arms. Tensione ambos os braços tense, tensione, tense, tensione. Make a fist and create tension. Feche as mãos e crie tensão. Tense, tensione, tense, tensione. Relax, relaxe. Tense your neck muscles. Tensione os músculos do pescoço. Tense, tensione, tense, tensione. Tense. Tensione. Relax. Relaxe. Tense the muscles on your face and the back of your head. Make a face and create tension. Tensione os músculos do rosto e da parte de trás da cabeça. Faça uma careta e crie tensão. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Tense. Tensione. Relax. Relaxe. Take a deep breath. And as you exhale, relax. Inspire profundamente e ao expirar, relaxe. Feel relaxation spreading right through your body from the top of your head down to your toes. Sinto relaxamento se espalhando pelo seu corpo, do topo de sua cabeça até os dedos dos pés. Riga pari sani pari Riga pari sani pasa Riga Pari Sani Pari Riga Pari Sani Pasa Riga Pari Sani Pari Riga Pari Sani Pasa ஒரு முறை உன்னை கண்டேன் என்னை நானே கண்டு கொண்டேன் Move your attention to the top of your head. Mova a sua atenção para o topo de sua cabeça. Move it to your forehead. Mova a atenção para sua testa. Pit of your throat. Cavidade da garganta. Center of your chest. Centro do seu peito. Down to your stomach. Descendo até o estômago. To the base of your belly. Até a base da sua barriga. para suas coxas, knees, joelhos, calf muscle, panturrilhas, ankle, tornozelos, feet, pés, toes, dedos dos pés. Move it upward. Mova para cima. Feet, pés, ankle, tornozelos, calf muscle, panturrilhas, thigh, coxas, Base of your belly. Base da barriga. Up. Para cima. Further up. Mais para cima. Into the chest. Para o peito. Into the throat. Para a garganta. Face. Rosto. Forehead. Testa. Top of your head. Topo da cabeça. Forehead. Testa. Pit of your throat. Cavidade da garganta center of your chest. Centro do peito. Down to your stomach. Descendo até o estômago. To the base of your belly. Para a base da barriga. Into your thighs. Para as coxas. Knees. Joelhos. Calf muscle. Músculos da panturrilha. Ankle. Tornozelos. Feet. Pés toes. Dedos dos pés. Move it upward. Mova para cima. Feet. Pés. Ankle. Tornozelos. Cuff muscle. Panturrilhas. Thigh. Coxas. Base of your belly. Base da barriga. Up. Para cima. Further up. Mais para cima. Into the chest. Para o peito. Into the throat. Para a garganta. Face. Rosto. Forehead. Testa. Top of your head topo da cabeça. Forehead. Testa. Pit of your throat. Cavidade da garganta. Center of your chest. Centro do peito. Down to your stomach. Descendo até o estômago. To the base of your belly. Para a base da sua barriga into your thighs. para suas coxas, knees, joelhos, calf muscle, músculos da panturrilha, ankle, tornozelos, feet, pés, toes, dedos dos pés. Move it upward. Mova para cima. Feet, pés, ankle, tornozelos, calf muscle, panturrilhas, thigh, coxas, base of your belly, base da barriga, up, para cima, Further up. Mais para cima. Into the chest. Para o peito. Into the throat. Para a garganta. Face. Rosto. Forehead. Testa. Top of your head. Topo da cabeça. Visualize yourself sitting cross-legged on the banks of a still lake. Visualize-se sentado de pernas cruzadas nas margens de um lago quieto. See it clearly. Visualize claramente. You are sitting on the banks of a still lake. Você está sentado nas margens de um lago tranquilo. See the still surface of the waters. Veja a superfície quieta das águas. Mild mist floating over it. Uma névoa suave flutuando sobre ele. It is cool and pristine. Está fresco e puro just gaze at the surface of this pristine and still water. Apenas olhe para a superfície dessa água pura e tranquila. As you gaze at this perfectly still lake, enquanto você olha para esse lago perfeitamente quieto, your mind begins to settle into stillness and coolness of the beyond. Sua mente começa a se acalmar na quietude e no frescor do além. As you gaze at this perfectly still lake, your mind begins to settle into stillness and coolness of the beyond. Enquanto você olha para esse lago perfeitamente quieto, sua mente começa a se acalmar na quietude e no frescor do além. Allow the still lake to reflect in the mirror of your mind. Permita que a tranquilidade do lago reflita no espelho de sua mente. I the still lake to reflect in the mirror of your mind. Permita que a tranquilidade do lago reflita no espelho de sua mente. Your mind becomes the embodiment of the utter stillness of the beyond. Sua mente se torna a personificação da absoluta quietude do além. चक्रियायु कृष्ण Thank you. Por favor, abra seus olhos.